Keď zomrie jeden človek, je to tragédia. Keď zomrú milióny, je to štatistika. Povedal raz Stalin. Druhá svetová vojna je dodnes najväčší a najrozsiahlejší ozbrojený konflikt v dejinách ľudstva, ktorý stal život asi 45 až 60 miliónov ľudí. Odohrávala sa najmä v Európe, kde si vyžiadala aj najväčšie straty a stala sa obeťou diktátorov. Nemecko budovalo množstvo koncentračných táborov pre Židov a iných politických väzňov. Prvý transport slovenských Židov do vyhľadzovacieho tábora bol vypravený zo železničnej stanice v Poprade dňa 25. marca 1942 o 20. hodine a 20. minúte. Do vagónov pôvodne určených na prepravu dobytka muselo nastúpiť tisíc mladých žien a dievčat. Podľa svedectiev pamätníkov prežilo väzenie z prvého transportu asi 20 mladých dievčat. Na cintoríne v Poprade, Veľkej, sú umiestnené hroby československých a sovietských vojakov, ktorí padli v boji v okolí Popradu. Pri železničnej stanici v Poprade sa nachádza aj pamätník padlým sovietským vojakom. Tiež tam je aj pamätník venovaný Ludvíkovi Svobodovi, ktorý počas vojny velil prvému československému armádnemu zboru.